Errores comunes y cómo solucionarlos. El 90% de los realtors cometen estos errores. ¿Serás tú uno de ellos? Hemos recopilado para ti una serie de 9 errores más comunes y cómo evitarlos. Está atento a esta serie de 9 partes, una cada semana. Error número 1. No precalificas a tus clientes. Todos hemos sentido la frustración de atender a un cliente que finalmente no realiza ninguna transacción, horas y millas invertidas que no rinden frutos como esperabas. Todo realtor experimentado y organizado sabe que debe precalificar a cada potencial cliente. Pero, ¿en qué consiste la precalificación? Te estarás preguntando, es importante determinar cuáles son las expectativas del cliente y su presupuesto. Esta precalificación te permitirá tener una idea inicial si el cliente está preparado para comprar o vender, e incluso si tú eres la persona adecuada para el trabajo. Recuerda, el buen emprendedor no es el que asume riesgos, es el que los minimiza. Aunque la mayoría de los agentes saben lo importante que es hacerlo, pocos lo hacen o tienen un método poco consistente para aplicar. Hemos preparado 5 preguntas que debes realizar a cada nuevo potencial cliente para evitar dolores de cabeza y empezar con el pie derecho. ¿Qué necesitas? ¿Un single family, condominio, un townhouse o una propiedad comercial? ¿Será tu casa principal, una casa para vacacionar o una propiedad de inversión? ¿Dónde lo necesitas? Establece qué opciones el cliente tiene en mente. Puede que el cliente te proporcione varias ciudades o incluso códigos postales. ¿Para qué lo usarás? ¿Hay alguna necesidad o uso particular? ¿Será tu casa principal, una casa para vacacionar o una propiedad de inversión? ¿Cuándo lo necesitas? Es importante saber si el cliente tiene urgencia o está planificando una fecha requerida para tener su nueva propiedad disponible. ¿Cuánto es tu presupuesto? Establece rangos de precio con el cliente para saber que está dentro de lo que está dispuesto a invertir. Cada semana estaremos dando tips nuevos.